रतलाम झाबुआ के सांसद गुमान सिंह डामोर निर्वाचित हुए हैं और सांसद निर्वाचित होने के बाद वो पहली बार दिल्ली पहुंचे और वहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की हम आपको बताते हैं कि डामोर और मोदी की मुलाकात में क्या बातें हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे डामोर का मोदी ने पूरा परिचय लेने के बाद सीधे ये सवाल किया कि आप चुनाव कैसे जीते डामोर ने कहा कि जिस तरह नल व नील इंजीनियर होने के बाद भी लंका जाने के लिए सेतु नहीं बना पा रहे थे तो वानरों ने राम नाम के पत्थर पानी में डालना शुरू कर दिए राम नाम के पत्थर तर गए और सेतु बन गया ठीक उसी तरह मोदी नाम